အင်တာဗျူးသွားရမယ်အတွက်ကိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအောင်လက်မှတ်တွေဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ထားစေချင်ပါတယ် job interview ပါကျွန်တော်တို့ job interview ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ဝင် interview ပေါ့နော်အဲ့တော့အလုပ်ရှောက်ဖို့အတွက် interview တစ်ခုကိုသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပုံစံတခြားသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကလူငယ်တွေအတွက်ကိုပြောကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ် interview အကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိမတော့ဒီ CV နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်လေးပဲပြောပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ CV နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပြင်ဆင်သွားတဲ့ ဒီအလှုပ်ရှောက်လွာပုံစံမှာပေါ့နော်ခုနလက်ရေးနဲ့ရေးတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့မှတ်မှတ်မကန် information ဖော်ပြတာတွေနောက်တစ်ခုကဒီ on about spelling ပေါ့နော်စလုံးပေါင်းမှားယွင်းပြီးတော့ရိုက်တဲ့ဥစ္စာ typing error တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စလုံးပေါင်းမှားယွင်းတဲ့ကိစ္စတွေနောက်တစ်ခုက data တွေမပြည့်စုံတာမျိုးတွေပေါ့နော်ခုနလိပ်စာဆိုရင်လိပ်စာပြည့်ပြည့်စုံစုံမပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်တွေကမပြည့်မသားဖြစ်နေတာမျိုးတွေဒီလိုမပြည့်မစုံ data မျိုးတွေမဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကလိညာဖော်ပြတဲ့ အချက်လက်တွေလည်းမဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ခံပေးမဲ့လူကကိုယ့်ရဲ့အဖေတို့ကိုယ့်ရဲ့အမေတို့ကိုယ့်ရဲ့အကိုတို့စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဖော်ပြတာတွေကလည်းဒါလည်းမကောင်းပါဘူးဒီ email address တွေပေါ့ email address တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ formal email address တွေပဲဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ email address မျိုးကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်တခြားနာမည်နဲ့ဖော်ပြတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ little angel တို့စသဖြင့် angel လေးတို့စသဖြင့်ဒီလိုနာမည်တွေကလေးဆန်တဲ့နာမည်မျိုးတွေနဲ့ email address တွေကိုပေးတာမျိုးတွေကိုလည်းအထူးရှောင်ရှားစေချင်ပါတယ်ဒါကတော့ CV form မှာရှောင်ရှားဖို့ကိစ္စလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမယ့်ဒီအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ interview ဝင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော် interview ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အချက်၃ချက်အပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာရှိပါတယ်တစ်ခုတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ make plan ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ make a plan ပေါ့ plan ကိုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲပါကျွန်တော်တို့ interview သွားရမယ်အတွက်ကိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေအောင်လက်မှတ်တွေဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တချို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အောင်လက်မှတ်တွေကိုတိကျပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ original မေးတာတွေရှိပါတယ် original ကြည့်ကြင်ကြတာရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အောင်လက်မှတ်အပွဲလက်မှတ်စသဖြင့်ဒီ certificate တွေတော့မှတ်ပုံတင်စသဖြင့်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ original ယူသွားဖို့လည်းပဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟိုနာ copy ဆွဲစရာရှိတယ် copy ဆွဲမယ်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ file နဲ့ပေါ့နော် file နဲ့တေချာထည့်စေချင်ပါတယ်တစားချင်းစီကျွန်တော်တို့ကိုရောက်တော့မှ CV ဆိုရင်ကိုယူသွားတဲ့ CV က တွန့်ကြေနေတာမျိုးချပြတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ပါဘူးဒီအိတ်ထဲမှာစနစ်တကျကျွန်တော်တို့ပါသွားစေချင်ပါတယ် အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှာစီချင်တာတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီဘောပင်နဲ့ notepad ပေါ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒီမှတ်စုရေးတဲ့ notepad ကလေးရဲ့ဘောပင်လေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထဲမှာအလွယ်တကူယူလို့ရတဲ့နေရာမှာထားစေချင်ပါတယ်မှတ်မှတ်သားသားနဲ့ပေါ့နော် interview ရောက်တဲ့အခါမှာ interview တဲ့လူကမှတ်လိုက်ပါအောင်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ဒါပါနောက်တစ်ခါဒုတိယ interview ကတော့ဘယ်လိပ်စာကိုသွားမှာပါဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုမှတ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထဲမှာရှာနေရတာမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထဲမှာဟိုကဘောပင်ကိုလိုက်ရှာ notepad ကိုလိုက်ရှာစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလိုက်ရှာနေရတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကို မှတ်သားမဲ့ဥစ္စာကိုကိုအိတ်ထဲကနေပြီးတော့အလွယ်တကူမှတ်နိုင်အောင်လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဝတ်အစားပေါ့အဝတ်အစားတို့သပင်တို့ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့သပင်တွေကရှည်နေရလားမတက်မရက်ဖြစ်နေရလားဒါဆိုရင်လည်းသပင်တွေညှက်သွားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်လည်းပေါ့လေဟိုကမိုးစိမ်မွေးတွေပါရှိတယ်ဆိုရင်မိုးစိမ်မွေးလေးတွေတိုးတိုးလေးတွေဒါမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရိတ်သွားကြရရှင်ရိတ်သွားတာမျိုးလက်သေးတွေရှည်နေတယ်လက်သေးတွေကမလှမပဖြစ်နေမတန်မရှင်းဖြစ်နေရဆိုရင်ဒါတန်ရှင်းအောင် လုပ်သွားတာမျိုးဒီဟာလေးတွေကလည်းအသေးဖွဲပေမဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ impression ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးတွေကိုလည်းပြင်ဆင်အာကြိုတင်ပြင်ဆင်သွားစေချင်ပါတယ်။နောက်အဝတ်အစားပေါ့နော်။အဝတ်အစားကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ formal အဝတ်အစားဖြစ်စေချင်ပါတယ်။တချို့ကြတော့ formal အဝတ်အစားမဟုတ်ဘူး။အရန်ပွာလွန်းတဲ့အဝတ်အစားတွေအရန်အိပြော့နေတဲ့အဝတ်အစားတွေဖြစ်တတ်တာရှိတယ်။နောက်အပေါက်တွေပေါ့အပေါက်အပေါက်တွေအများကြီးပါတဲ့ဟာမျိုးတွေနောက် accessory တွေအများကြီးပါတဲ့အဝတ်အစားမျိုးတွေဒီလိုအဝတ်အစားမျိုးတွေနောက်ကြောင်ကြောင်ကြကြပေါ့နော်။ဒီလိုအဝတ်အစားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဝတ်သွားတာကိုရှောင်ရှားစေချင်ပါတယ်။ဒါကအဝတ် စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပါနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ practice ပေါ့တော့ကြိုတင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ် interview သွားတော့မယ်မနေ့ပြန်လို့ interview သွားမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လိုတဲ့ကကိုယ့်ရဲ့မနှက်ဖြန်ဝက်မဲ့အဝက်စားဘယ်အဝက်စားလဲဝန်ကတော့ formal အဝက်စားတွေရွေးချယ်ထားတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့အတိုင်းဒီ formal အဝက်စားကိုကိုစမ်းပြီးတော့ဝက်စေချင်ပါတယ် အာမနေ့ပြန်သွားကနေကြမှာဝစ်တယ်ဆိုရင်မတော်တော့တာမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာမျိုးတွေရှိတတ်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ဝစ်စေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ကိုရေးရဆိုရင်အကြောင်းတွေကိုခုနလို English လိုမေးတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တာမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့အစမ်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးကြိုတင်လုပ်စေချင်ပါတယ်အဝယ်စားကြိုတင်ဝစ်ကြည့်တာဒီသွားမဲ့နေရာရဲ့အကိုသွားမဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အကိုသွားမဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့နေရာကိုကြိုပြီးတော့လေ့လာထားတာကျွန်တော်တို့ဒါ Google မှာခောက်လိုက်ရင်လည်းပဲတစ်ခါတစ်ချက်တည်းနဲ့သိနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုသွားလို့ရတယ်ဆိုတာတွေကလည်းဒါအလွယ်တကူသိနိုင်ပါတယ်ဘာပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ် ဟုတ်တယ်ဆိုတာလည်းဒါသိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ information တွေကိုရယူတာပါဒီ information တွေရယူတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဝရကနေရာကိုကြည့်ယုံနေမကဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ information ကဒီ interview ကိုသွားမဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဘာတွေရှိတာလဲ အာထင်ထင်ရှားရှားအမှတ်သားတွေကဘာတွေရှိလဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကဘာတွေရှိသလဲဒီဟာတွေက interview အခန်းထဲကိုမရောက်ခင်တောက်လျှောက်မှာလည်းပဲကျွန်တော် observation ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်သွားဖို့လိုပါတယ်မသွားခင်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ product တွေကဘာတွေလဲခုနကဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲပေါ့နော်နောက်တော့သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေပေါ့ value တွေနောက်သူတို့ရဲ့ culture တွေပေါ့နော်တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ culture တွေကနယ်ဆန္ဒတွေရှိတယ်တချို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ culture တွေကကျွန်တော်ဘိုးဆန္ဒတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကမတူဘူး ဘူး culture တွေမတူနိုင်ဘူး value တွေကမတူနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေကိုလည်းပဲသိနိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ observe လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သိအောင်စူးစမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒါကုအတွက်ပို့ပြီးတော့ချုံးမိနိုင်ပါတယ်ပြောချင်တာလေးကတော့ကို့အဖွဲ့ကိုသွားမဲ့အဖွဲ့စည်းရဲ့အကြောင်းကိုကိုကောင်းကောင်းသိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံဘူးတာရှိပါတယ်ကိုသွားလျှောက်တဲ့ဥစ္စာက business လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့တာ NGO လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သွားတိတ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုက နည်းနည်းလွဲနေပါတယ်ဆက်ဆက်မှုကလွဲနေတယ်လှုပ်လို့မရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးလှုပ်လို့တော့ရတယ်သို့တော့အကြိုက်ချင်းနေချခြင်းဟာပွာနေတာမျိုးရှိတယ်ကိုလျှောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာ NGO အဖွဲ့အစည်းလား business အဖွဲ့အစည်းလားဆိုတာမသိတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အကြောင်းကိုကြိုတင်သိရှိဖို့ကိုအထူးတိုက်တွန်းစေချင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းဒါအရာရှိတယောက်ကိုကျွန်တော်ဒါမေခွန်မေးတာပေါ့နော်။ तू ဟာဥပိ္ပစာရလမ်းကနေ तू ဖြတ်လာရတယ်။ interview ရောက်တဲ့အခါတော့ပေါ့လေ။သူ့ကိုဒီ interview မေးတဲ့လူကမေးပါတယ်။ဥပိ္ပစာရကြောက်တိုင်နားကနေဖြတ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဆရာတော်ဥပိ္ပစာရကဟိုတကကြောက်တိုင်ပေါ်မှာမတက်ရက်နေတဲ့ဥစ္စာသည်တောင်မွေးနဲ့ရက်တောင်နဲ့ရက်နေတာလား။တပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ရက်နေတာလား။ဘလို့ပုံနဲ့ရက်နေတာလဲဆိုတဲ့ဟာကို तू မေးပါတယ်။မေးတဲ့အခါမှာ तू ကောင်းကောင်းမသိပါဘူး။ ဒီကြောက်တိုင်နာဖြစ်လာတော့ဟုတ်တယ်ဥဇာတဲ့ကြောက်တိုင်တော့ရှိတယ်ဥဇာတော့အဝိုင်းကိုပတ်ပြီးတော့သူလာခဲ့တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမဖြေနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါတွေကဘာကိုပြတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် observation အားနည်းခြင်းတွေကိုပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် observation ကောင်းခြင်းကို interview မှာတွေ့ဆုံရတယ်ဆိုရင် interview တဲ့လူတွေကလည်းပဲဒီလူတယောက်ကိုနောင်ကို polish လုပ်ယူမယ်ဒီလူတယောက်ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ တင်တင်ကြားပေးတာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလူကတော့ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှာပဲလို့သူတို့ကပုံပြီးမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်မျှော်လင့်မျှော်လင့်ရဲပါတယ် observation အားနည်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူကိုတင်လို့ကြားလို့မလွယ်နိုင်ဘူးလို့ဒါမျိုးယူဆသွားနိုင်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ information တွေကိုကြိုတင်ရယူပါသွားလျှောက်မဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသေချာသိအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် interview မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ ဆောင်ရံလေးတွေလည်းပြောကြားချင်ပါတယ်ထဆောင်ရံလေးပေါ့ဆောင်တဲ့ဥစ္စာမှာတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ interview ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတခါကျရင်အဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကိုပိုင် CV form တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ CV form ကိုဖြည့်တဲ့အခါကျရင်လည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်စေချင်ပါတယ်တချို့ကျတော့စိတ်ဝင်စားသောအားကစားပါလဲခုနအတင်းဝါသနာပါသောအမှုပညာပါလဲဒီလိုမိကုံးလေးတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကအရေးမပါဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ ဟိုမဖြစ်တာမျိုးကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးအချက်လက်တိုင်းဟာသူ့အတိတ်ပဲနဲ့သူရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည့်စုံဖြစ်စေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ interview တဲ့ interview ခန်းထဲကိုဝင်တဲ့အခါကျရင်လည်းပဲပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာနဲ့ confidence ပြည့်ပြည့်နဲ့ရှိရှိနဲ့ဒီ interview ကိုစိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်ရှိတဲ့ပုံနဲ့ interview ကိုဝင်ရောက်စေချင်ပါတယ်အင်တာဗျူးတဲ့ interviewer တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော် eye contact အပြည့်အဝယူပြီးတော့ပြောစီခြင်းပါတယ်မျက်လုံးချင်းစုံပြီးတော့တည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့ပြောစီခြင်းပါတယ် နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ body language ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ body language ကနားလည်ရင်နားလည်ကြအောင်သိရှိရင်သိရှိကြအောင်ကျွန်တော်ခေါင်းညင်ပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုတုံ့ပြန်တာမျိုးတွေရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နေဟန်ထားတွေကိုယ့်ရဲ့လက်နေဟန်ထားတွေအဲ့ဒါတွေကမရင်မကြေးပုံစံမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်မတော်တဆခါထောက်မိတာမျိုးအာမတော်တဆဟိုနာဟိုနာကိုကင်မိဒီနာကိုကင်မိဒီလိုမျိုးလက်တွေကနေပြီးတော့အငြိမနေမိတာမျိုးတွေဒီလို body language တွေမှာကျွန်တော်မရင်မကြေး body language မျိုးတွေမဖြစ်ဖို့မလှုပ်ရှားမိဖို့တွေလည်းလိုပါတယ်နားထောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတည်တည်ချာချာဂရုစိုက်နားထောင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ဒီ interview အချိန်မှာတွေ့ဆုံနေတဲ့အချိန်မှာ natural ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် natural ဆိုတာကရိုးရိုးသားသားနဲ့ရင်ရင်ကြေးကြေးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ယူထားတဲ့ပုံစံမျိုးလှုပ်ယူထားတဲ့အတန်မျိုးဒီပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့လိုအပ်တဲ့ question လေးတွေကိုသိချင်တဲ့ question ကိုရင်ရင်ကြေးကြေးနဲ့ ဒီ interview ပြီးကန်ဒီအချိန်လောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မေးစရာရှိတာမေးစေချင်ပါတယ်အနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ဒီ interview ခန်းထဲကမထွက်ခင်မှာတော့ကိုယ် interview ခဲ့တဲ့သူတွေသူတို့ကခန့်သည်ဖြစ်စေမခန့်သည်ဖြစ်စေသူတို့ပုံကကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေကိုယ် interview ခေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုတော့လှိုက်လိုက်လဲလဲပြောခဲ့စေချင်ပါတယ်ဒါကတော့ interview မှာရှိနေတဲ့ဒူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်โอเคခုနကပြောခဲ့တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ interview မှာ do တွေပေါ့เนาะဆောင်းရံကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခါတော့ရှောင်ရန်ကိစ္စတွေပါအန်နဗျူမှာကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့ကိစ္စတွေကတော့အန်နဗျူသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီငုံထားတဲ့ဟာမျိုးတချို့ဆိုရင်ငုံဈေးပြားလေးတွေငုံထားတာတို့ပီကယ်လိုဟာမျိုးဝါလက်ဆရှိနေတာမျိုးတို့ဒီလိုပါဇက်ထဲမှာတစ်ခုခုငုံထားတာမျိုးတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအင်တာဗျူးကိုမသွားစေချင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတယ်လီဖုန်းကိုလည်းဒီအင်တာဗျူးခန်းထဲမဝင်ခင်တည်းကကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် silent လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်နိုင်ရင်မပြောတာအကောင်းဆုံးပါပဲအင်တာဗျူးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒါအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတယ်လီဖုန်းအသုံးမပြုစေချင်ပါဘူးမဖြစ်မနေပေါ့နော်ကျွန်တော် sign line လေးဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးတော့လုပ်စေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုသိကျင်တဲ့လစာတို့အကျိုးခံစားခွင့်တို့အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်ကိုခံစားရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းနောက်ဆုံးမှမေးစေချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးမမေးစေချင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ personal issue တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အာပြဿနာတွေနောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အလုတ်ကပြဿနာတွေကိုကြီးကိုတာပြဿနာတွေပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အလုတ်ကလှုပ်ရှင်ရဲ့မိသားစုရဲ့ကိုကြီးကိုတာပြဿနာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပြဿနာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေဟာအကျယ်တဝင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ interview မှာပြောတာမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ပါဘူးမယူဆောင်သွားရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်နောက် negatively ပေါ့နော် negative ဆိုတာအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာဝေဖန်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုလည်းပဲတတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ရှားစေချင်ပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်လေးကတော့ဒီပြောတဲ့အခါမှာတချို့က အရှိန်ယူပြီးတော့ပြောတတ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုပေါ့တခုခုဆိုရင်အမ်အမ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအရှိန်ယူပြီးပြောတတ်တာမျိုးတို့ကိုယ့်ရဲ့လက်ဟန်ခြေဟန်တွေကဟိုစိတ်လှရှားနေတာကိုသိတာစေတဲ့အပြုအမူမျိုးတွေဟိုကအရှိန်ယူတဲ့အတန်မျိုးတွေဒီဟာမျိုးတွေကိုလည်းမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းမှားကျင်ပါတယ်အားလုံးအလောက်ကန်ကောင်းလေးရရှိကြပါစေ ePosot fan တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာလှပအောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ sudah menjadi buta apa. CFAM, caring for well-being.